això està en mans de qui ha d'estar. Per una banda, la Fiscalia per possibles responsabilitats penals i per altra banda, dels serveis jurídics de la Casa, de l'Oficina de Transparència, que tenen això sí la instrucció claríssima del govern d'arribar fins on calgui i de eh, mirar fins a l'últim paper i fins a l'últim detall perquè efectivament no només s'esclareixin les responsabilitats i es posin les màximes sancions, sinó que això no torni a passar mai més, evidentment. Eh?